du von mir verschrieben. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal Sachenspanner. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es heißt